kupu yang lucu. Engkau terbang. mana engkau terjal mencari Bunga yang Ada tangkai yang lemah merasa lelah Kupu-kupu, kupu-kupu,

know.